dans le triangle ABC, rectangle en A, soit D, le pied de la hauteur issue de A, sur l'hypoténuse BC. Les points E et F sont les projections orthogonales de D sur AB et respectivement AC. Les droites BF et CE coupe en G. Prouvez que les aires de AEGF E, E, G, e et de BGC sont égales. L'air rose est égal à l'air bleu, ce qu'il paraît. Comment s'en sortir Est-ce qu'on connaît des formules pour les aires de ces deux figures Pour le quadrilatère AFGE, on a du mal. BGC, on a du mal, il n'y a pas de hauteur, il n'y a rien. Comme astuce, on pourrait rajouter celle que je l'air l'air du triangle GFC, il suffirait donc, vous voyez, j'ai additionné, <coughs> j'ai rajouté à l'air h e ça nous fait le triangle AEC, et ici, la bleue et la HE, le triangle BFC. Ce serait plus facile, donc si je trouvais que l'air de AEC serait égal à l'air de BFC. trouver ça c'est-à-dire, il est en latin, de AEC facile, c'est un triangle rectangle, AC, fois la hauteur, AE, sur 2. Ça devrait être égal. L'aire de BSC, e, c'est un triangle base FC fois la hauteur issue de B sur FC, c'est BA, sur 2. Pour que ça soit égal, il faudrait donc AC fois AE soit égal à FC fois AB. Est-ce que c'est vrai ça AC fois AE égale FC fois AB. AC fois AE AE AE c'est égal à DF. AE et DF sont des côtés opposés dans ce rectangle. Donc ça revient AC fois DF égale FC fois AB. Est-ce que ça c'est vrai Et si j'écrivais ça sous forme de quotient de deux rapports égaux, voyons DF sur AB, est-ce que ça est égal à FC sur AC df sur AB égale fc sur AC. Et eh bien sûr que c'est égal. C'est la terre de Thalès. Mettons ça au propre. Passons de l'analyse heuristique de tout à l'heure à la synthèse. Dans l'hypothèse on a DF perpendiculaire à AC et que BA perpendiculaire à AC, angle droit en A, donc DF parallèle AB. Parce que deux perpendiculaires à la main droite sont parallèles entre elles. Du coup, je peux appliquer le théorème de Thalès dans cette configuration et j'ai df sur AB est égal à FC sur AC deux rapports sont égaux, donc les produits en croix sont égaux. AB fois FC égale AC fois DF. Bien. Je peux remplacer DF par AE, DF par AE, DF égale AE, côté opposé dans le rectangle AFDE, ça veut dire que cette égalité s'écrit aussi AC fois AE, AC fois AE égale AB fois FC. Du coup, AC fois AE sur 2 est égal à AB fois FC sur 2. Divise par 2 bien sûr pour utiliser la formule de l'air l'air de AC fois AE, AC fois AE, ça fois ça divisé par on dit, FC fois la hauteur AB c'est l'aire du triangle BFC. Je soustrais dans les deux triangles, donc AEC et BFC, je soustrais l'aire du triangle GFC. Je la soustrais, l'aire assurée. Du coup, en soustrayant l'aire du triangle GFC, il reste l'aire du quadrilatère AFGE est égale à l'aire du triangle BGC. Et voilà.